Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abang Studio Etoy, channel pemalu. Salam untuk para pemula, baik yang baru mau bikin konten ataupun yang udah senior-senior saya atau guru-guru saya, suhu-suhu saya. Ampun suhu, yuk ah. Kita berbagi ilmu, berbagi ilmu ya, sharing-sharing, sharing-sharing berdasarkan pengalaman pribadi dan sahabat-sahabatku senior ataupun suhu-suhu saya. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Yuk, tunjukkan pemula, kita bisa, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Masa kita nggak bisa? Yuk, ah, kita sudah sehat, kita punya pikiran, punya akal. Yuk, maju bersama, sukses bersama. Kopi-kopi. Dan untuk menjadi seorang youtuber yang sukses atau tidak perlu apa tidak perlu instan ya ada yang instan mah kita beli aja kita beli ya tapi kalau instan tuh tidak enak tidak merasakan naik turunnya longsor ya subscribe dengan kita uh, alami aja jadi kita merasakan naik turunnya dan bakalan banyak teman ataupun saudara ya ya bila mana yang belum punya atau yang belum menikah kan bisa jadi jodoh siapa tahu jodohnya ya yuk ah ya, ya ngomong apaan sih ah ya untuk pemula untuk pemula ya ini khusus untuk para pemula ataupun yang mau bikin konten ya yang sudah kehabisan ide-ide atau apa sih yang harus saya upload kadang-kadang ya saya juga dulu seperti itu ya saking banyak yang video yang kita sudah upload kadang kan kalau yang ini ini terus kalau yang itu itu terus kadang kita merasakan bosan ya bosan bosan tak bosan bosan aku memandangmu ya ya jadi begini para pemula ya sahabat-sahabatku eh, yang saya cintai yang saya hormati kita memerlukan ya ide-ide yang kreatif ya sesuai dengan uh, kreasi ataupun uh, anda-anda lah jadi bisa ya kita keluar keluar keluar dari rumah bisa itu merupakan suatu ide juga ya kita melihat ya jalan-jalan sebentar apa kita misalkan melihat nih melihat uh, tetangga kita ataupun anaknya apa siapa sedang misalkan dia sedang menyiram bunga apa gimana apa sedang belajar naik sepeda ataupun ada eh, ya orang yang minta-minta ya umurnya sudah tua udah sepuh ataupun ada pengamen ya ada pengamen yang suaranya viral apa ada yang eh, apa ibarat katanya penjual ya penjual apa penjual kolok penjual apa penjual nasi uduk ya yang cantik yang bahenol demplon dan ada juga ya Eh, sedang lagi makan ya makan apa makan pisang ya makan apa sih pepaya makan apa ya apa ada yang lagi sedang berjualan ya nasi uduk ikan tongkol sambil duduk megang apaan tuh nah di barat katanya seperti itu dan ada yang sedang nangis dan ada yang sedang bernyanyi ada anak-anak yang main sepak bola nah itu eh, apa ada yang jadi terjadi kecelakaan apa jalannya lagi kita berlalu lintas jalannya oh apa naik terus terus turun terus apa yang lagi hujan itu merupakan suatu ide-ide buat konten kita sahabat-sahabatku tinggal kita uh, bikin videonya aja ya videonya ya ditambahkan dengan alur ceritanya terus sama ini ya sama misalkan kalau sudah bisa edit ya thumbnailnya ya diedit bikin thumbnailnya dan bikin ini ya apa sih uh, ya musik ya suara musik yang non copyright ada ya adalah tinggal cari aja tinggal cari sahabat-sahabatku udah pada pinter dari saya ya kalau misalkan HP-nya yang RAM-nya kecil ya disesuaikan aja disesuaikan dengan kemampuan kita sahabat-sahabatku jadi tidak kita tidak terlalu memaksakan ya itu ide-ide menurut saya ya, ide-ide di luar apa sih di luar kepala kita ya kadang-kadang saya seperti itu kadang nih sekarang misalkan saya lagi jalan ya apa berangkat bekerja kita mampir dulu kemana tetap ide cek muncul muncul gitu begitu apa kita lagi pulang bekerja sama saya tahu-tahu cek ah konten ah konten ini konten itu Nah itu merupakan ya ide-ide-ide yang cemerlang dan tidak mengeluarkan biaya kalau menurut saya ya sahabat-sahabatku Ya kan mungkin kita mau bikin video ke mall apa ke tempat wisata tempat wisata kita memerlukan waktu juga dan e, memerlukan biaya ya misalkan sahabat-sahabatku yang di pelosok-pelosok tanah air ya ada yang di pelosok e, di sawah apa kita memencangkul silahkan bikin konten cara mencangkul yang benar apa gimana ya cangkulnya dengan cangkul yang uh, kecil tapi bisa menghasilkan uh, eh, bayang banyak gitu ya apa gimana ya misalkan ya ada yang memancing yang memancing di sungai ikannya rame terus sampai saya apa lagi memancing ada yang ngagetin ya cewek cantik apa muncul cewek cantik saya lang sampai terjungkir balik apa sampai mencebur bisa apa misalkan memasak ya memasak ya ketika di hutan apa di ya di sawah dengan alat-alat tradisional itu merupakan ide-ide ide-ide yang cemerlang kalau menurut saya ya kadang kan kalau misalkan ya di mall mall mall di mall di mall itu ya udah biasa ya menurut saya udah biasa kita cari ide-ide yang kreatif dengan cara tersendiri intinya yang penting eh, video pertama itu ya 30 detik pertama bikin yang unik bikin semenarik mungkin sehingga si eh, konten-konten kreator yang lain ataupun channel yang lain melihat kon konten kita ini tenang ya enak gitu menurut saya seperti itu dan kalau bisa ya wajah kita juga ya wajah kita dimunculkan juga dan orang mengenal nih channel siapa nih channel abang studio Eto ya channel siapa ah saya nggak mau menyebutkan ah promo itu di barat katanya apa channel Neng Acus nih itu channel saya yang kedua tuh ya sahabat-sahabatku ya udah lama nggak ngupload ngupload apa? kita melihat ya lagi apa eh, ke pasar ya wah jeruk nih enak nih jeruk bulat-bulat rasanya manis apa jambu ya pokoknya ada dah apa eh, penjualnya ya penjual sepatu apa penjual tas waduh penjualnya cantik ya, demplon, seperti itu udah bisa menjadi bahan-bahan ide buat kita ya. Apa terjadi kecelakaan ya bisa menjadi ide-ide buat kita. Yang penting kita hiasi aja hiasi ya narasinya ataupun alur ceritanya yang bagus semenarik mungkin sehingga orang itu betah melihat eh, konten-konten kita ya sahabat-sahabatku. Jadi hanya itulah yang bisa saya sampaikan ya untuk mencari ide-ide ataupun yang sudah kehabisan ide untuk membuat video semoga bermanfaat ya sebetulnya itu kadang-kadang susah juga kadang orang berpikir ada yang berpikir berpikir terus mau bikin mau ngupload apa ya mau ngupload apa ya ngupload apa ya, udah nggak usah terlalu banyak pikiran yang penting udah laksanakan aja udah seperti itu eh, dan kunci ke kunci orang sukses itu ya kita harus ada gagal dulu karena gagal itu kunci eh, yang paling sukses karena gagal itu e, berarti kita sudah mencoba ya kecuali yang belum pernah mencoba itu berarti wah itu orang itu tidak berguna menurut saya kalau menurut saya mendingan gagal dulu ya gagal sekali dua kali tapi kedepannya kita maju sukses thank you thank you very much ya selamat mencoba silahkan aja ya buktikan sendiri buktikan sendiri omong saya ya untuk yang baik-baiknya omongan saya diambil kalau yang jeleknya dibuang aja ke tong sampah ya sahabat-sahabatku ya silahkan jangan lupa ya saling berkunjungi bersilaturahmi ke sahabat-sahabat lama ataupun sahabat baru kawan baru kawan lama karena itu kunci utama buat uh, seorang konten kreator ya sahabat-sahabatku ya thank you thank you very much ya sahabat-sahabatku ya guru-guruku suhu-suhuku yang selalu mensupport channel saya ya banyak ya yang selalu hadir mensupport channel saya yang subscribe di atas ya kadang ada yang 280 subscribe 40 subscribe 30 subscribe thank you thank you perimat ya saya ucapkan terima kasih ya jadi saya sekedar berbagi ilmu berbagi pengalaman kepingin sukses bersama maju bersama sahabat-sahabatku ya baik channel memasak ya channel memancing channel motovlog ya ataupun eh, channel-channel uh, ya channel yang lainnya channel pengajian ya terima kasih terima kasih Pak Ustadz ya kita berbagi ilmu, sharing, berbagi pengalaman untuk kemajuan kita bersama. Ya, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.